Jesus olhou e cheio de compaixão ensinou, pois eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus falou: ponham todos sentados no chão e de poucos peixe e pão nutriu a multidão. mas eles não crerão, nem pelos sinais. Jesus olhou e, cheio de compaixão, ensinou. Pois eles eram como ovelhas sem pastor. Trabalhei pela comida que não se acaba, mas dura para sempre. O próprio filho é o que a dá, e foi o pai que o selou, confirmou. Eu sou. terá sede. Ele é o pão suficiente. Ele é o pão para toda a gente. Jesus é o pão que muda a mente. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Jesus ele fala que quem tem fome, vá até ele para comer, porque ele mata a tua fome. Jesus fala que quem tem sede, vá até ele para beber, porque ele sacia a sede. Jesus é aquele que mata a fome e a sede da realidade espiritual. A decisão é de cada um.